Saluto al cio e ni budia via dio hodiaŭ mi ludas kun mia frato kiu estas ĉi tie li tute ne parolas uh, Esperanton do ĉi tio estos amuza frato diru ion What a god's sauce um yeah <laughs> Bone, bone! Li scias che mi pedi parolas lin. Ci uh, tio estos amusa, char mi simple parolas esperante, cae uh, ni vidos li comprenas Do, Frato, kien ni iros? Yeah, yeah, we're heading that way. Yeah. Oh, oh fact, bone, yeah. bone. <laughs> Li tutte compare nella sua domanda on China's Kelly li, um bone uh, a ne. Yeah, yeah, yeah, yeah. Shut up. Grab enter. Enter a oh, bone, bone. Do lao me frato ni devo se ni di citium batalon. Do nah, you better grab the orb. <laughs> Mi tuta ne domande sul politio zetti un ne gravas. Do NGTU ludo a uh, estos ludanto contra ludanto de nove es du te amo es alianzo kai hordo a uh, kai ni davs grandain uh, kio. I got no idea what you saying, because you say so much of it. If you if you do little sections at a time. Eh, I got bonnet bonnet bonnet. Frato. I'll be able Frato. I'll be able to protect min. You going to protect me? No, no, no. Vi yeah, protect good. min. Ah, okay, I'll better protect you. Yeah, yes, yeah, yes. You. Bone, bone. Do shines ke yeah. ni povas. Um, bone, bone. Yeah, bone, bone. <laughs> ni bone comprendas solo <laughs> la alian, ĉu ne? Do, kie ni idos? Um, um, yeah, yeah, you heal him. Do <laughs> what you need to do. Ai, bone, mi supposas che mi simple devas sanigi lin. Do, ĉu iru al centro della la mapo? um yep no worries i'll yeah, be on top it? of that uh kai chubi yeah, prenos la pilcoin la granda in pilcoin magia in pilcoin um yeah that's just not cool eh um la i don't know, I don't know what natalie portman's orbs. got to pilco do estas orb orb okay i'll pick pilco up. Yeah, pilco yeah. pil and pillar hug with the orb yeah or pillar hug with the orb yeah Prenu la pilquin, aciulo, mi protectu vin, mi sanigos vin. Okay, you grab the orb. No, no, no, no, no. Vi uh, prenu. You're grabbing the orb. No, I heard you. You're grabbing the orb. And I'm protecting you while you pill a hug. Vi prenu. Frato prenu la orb. La, la pilquin. Vi prenu. <laughs> no, this is just not cool. <laughs> <laughs> Mi sekvos vin, mi sekvos vin. Do, <clears throat> mia frato verŝajne prenos la pilkojn en ĉi tiu ludo. Estas kvar pilkoj kaj li verŝajne prenos ilin. Mi simple sekvos lin. Do, kien ni iru, frato? Um, I'm going left. Ah, bone, bone. Do, mi sekvos vin a li ven, mi supozas. Sed, uh, kie, kie... Ok, do, um, kiel fec vi estas? Mi ne plu vidas vin, kiel vi uh, estas? I'm grabbing this berserker. All I care about is if you heal me. Oh, thank VS is here. I'm dead, man. <laughs> I'm gone. Minas tis que vi estis. Buju, buju. Do mi supposes ke mi simple stados ĉi tie kaj sanigos aliajn, ĉar ili bone komprenos Yes, Star Wars. Ne, ne, ne. Mi stados. Stados. <laughs> mi ne priparolo stel militoin, a ciulo. al vi. <laughs> Um, yeah, yeah, that's, that's the one. to kie vi nun estas, kie vi nun estas, venu oh, al mi. You're gonna make me say, you're gonna make me say like a retard. Uh, vi ja estas, vi estas stultulo. Oh, fek, helpu min, helpu min! Yeah, I'll help you. I understood that one clearly. <laughs> only sex performance has been Kelvin! Kelvin, help has okay. been! I actually understood all of that somehow. <laughs> if, e even like to the part where you were gonna something on their face. <laughs> Me feckos sort of illin. <sighs> Ah, buddy, buddy. Do, no, min... No, no, <clears throat> how, how, much does a lion's get dominated. Oh, come on. Mines tia, sed kiel fec vi estas, kai mi sanigo? Oh, vi estas ali flanke de la mapo, idioto! You call me an idiot! <laughs> Eh, eble, eble. Eh, mi promesas ke laborto in esas tiel bona, kiel vi magas. A oh, kiel, kiel, kiel vi nun estas? Venu ci tia, mi volu sanigo vin! Get off the goat, Naomi. Ci <laughs> ne estas... Gin esas capro, esas cervo. Ok, do. Um, Kion vi paras? Vi estes sorgisto, kai vi usas vian lanzon? Ah, fec, ah, fec, helpo min! Ah, ah, ah, gis. <laughs> Pardonu min! Yeah, yeah. Yeah, you, you can be excused. <laughs> Ok, bonne. Um, Mi supposes che mi simple tendos vin. Che <laughs> oh fuck! <laughs> Es ist die Mutter. I understand. Oh fuck! Back <laughs> out hier. Äh do am ehm, nun mi frato lerna Esperanton spranto per recta metodo. <clears throat> Obviously, yeah, I don't speak Esperanto. Okay. Do oh, am ehm, frato sur base de chitu eh, batalo. Kion vi opinias pri via compreno de Esperanto? and be sure to subscribe. <laughs> Do, se vi shatis ci ti un film, metton vis ti es ki un video, bis vari gen disco nigu geno boro se vi ancora ne abonis, kai mi vidos vin ci en la veronta filmo, kai se vi ne estos ti e mia frato, Sino, sono nea. ne Gis. <laughs>